mí. De cacao. No. Era cacao, está mm, ¿Y cómo tú lo sabes, pues? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo compré con el tío mío, que pero, era el tío mío. Pero tú trabajabas ahí, en esa finca. Claro, que la finca del tío mío, de Chepe Miguel. ¿Pero ¿Y por qué que se lo robaste entonces? Ey, que me está acusando, porque parece que no quiere que yo vaya para allá, es, por eso. ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo y, soy, y me pone carella, y te deja ya que hasta me golpean, ve, que me di en punto ahí. ¿Tú no estás viendo que te va a estar punto ahí? te ha penetrado a esa misma fiesta. Embute, eso es despachacándome más vaina. ¿Cuál es tu nombre? Omar Euta ¿De dónde tú eres? De Cristo Rey. ¿Eres mí? ¿De cacao? No. Eso era, era cacao está prieto. Mm, ¿Y cómo tú lo sabes? Pues? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo tomé con Dios mío, que pero, era Dios mío, cacao. Claro, que la finca de tío mío, de Chepe Miguel. ¿Pero por qué se la robaste entonces? Ey, que me está acusando, porque parece que no quiere que yo vaya para allá, es por eso. ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo y me pone carella en y te deja ya que hasta me golpean, ve, que me di en punto ahí. ¿Tú no estás viendo que te va a estar punto ahí? tú te has, penetrado a esa misma finca. eso es eh, despachacándome más vaina. ¿Cuál es tu nombre? Omar un Tesoro. ¿De dónde tú eres? De Cristo Rey. ¿Crees mí? De Cacao. No. Era cacao está prieto. ¿Y cómo tú lo sabes, pues? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo tomé con el tío mío, que era el tío mío. Pero tú trabajabas ahí en esa finca. Claro, que la finca del tío mío, de Chepe Miguel. ¿Pero ¿Y por qué entonces? se lo robaste entonces? Ey, que me está acusando, porque parece que no quiere que yo vaya para allá, es, por eso. ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo y, soy, y me pone carellénico y te deja ya que hasta me golpean, ve, que me di en puta. Y tú no estás viendo que te va a estar...